Вот, да, вот. Вот убьем. А, ему уже. А, ты видишь? Парень, да, да. Раз, раз, раз, перевел руку в воду, так его Иди туда, раз, такси. До сих пор. Сейчас тема, я Олега Сєвєродонецьку, в самому центрі міста, сталося велике ДТП. Борошновіс врізався в пасажирський автобус. Від удару того відкинуло на світлофорний стоп. Люди кажуть, це диво, що газові балони не зірвалися, адже світлофор не був підключений. Очевидці розповідають, одразу після удару з балонів почав виходити газ. Водій автобусу вискочив та перекрив його, іначе вибуху уникнути не вдалося. Світлофор, в який врізався автобус, ще не був підключений до електрики, іначе наслідки могли бути жахливими, особливо з урахуванням, що газові балони якраз і зіткнулися з ним. Ось що розповідають працівники, які займалися підключенням світлофору. Услышали удар, подняли голову, увидели, как муковоз вот этот толкает автобус уже. Автобус лежал на боку. Притолкал его к стойке, завалили стойку, разбились, потекли газовые баллоны, пошел газ, ну и пошли вытягивать людей. Человек, наверное, 8. Тяжелых, наверное, человек 6. В сознании, ну, шоковое состояние у людей, растерянные крики. Кровь бежит везде. На місце події одразу прибули карети швидкої допомоги та працівники міліції. Як запевняє головний лікар швидкої, людей в тяжкому стані та загиблих немає. Общее количество э, пострадавших, которые были доставлены бригадами э, скорой медицинской помощи в многопрофильную больницу, э, 14 человек. Один человек э, обратился самостоятельно. Погибших нету. По тяжести и в реанимационное отделение, по крайней мере, как уже начинают ходить слухи по городу, пока никто не попал. Э, хочу отметить очень хорошую работу э, сотрудников ГАИ и МЧС, вовремя локализовавших те газовые баллоны, выпустив газ, э, предотвратил тем самым воспламенение, не дай бог взрыв. Наразі всі постраждалі знаходяться в Сєвєродонецькій багатопрофільній лікарні, ну а міліція розбирається в ситуації.